la cosecha es para quien la sembró La TPK está formando batallón de Placarolinas Es el caracol, el comando Bacora Se pone la gorra y las bases de apoyo en el huerto se montan Hermanas y hermanos con el puño en alto Hartos de estar hundidos en el barro Hormigas juntas haciendo el trabajo Cooperativas integrales, yo lo veo claro Juntos salimos del capitalismo El abismo desde abajo ya no es lo mismo mismo. Asimismo se buscan soluciones extremas para salvar este puto sistema. No vale la pena, no tiene ni metas. Sus únicos límites los pone la tierra. Les importa una mierda que todo se pierda. La tierra es importante, los compas me enseñan. Dan su servicio por algo que aprecian. Dan su aviso para que nada suceda. Sus tierras recuperan, pues ellos y ellas saben bien vivir. Hasta en la selva, nunca subestimes la naturaleza. Vivo rodeado Somos hermanos, eso lo aprendí Estando con extraños, había que compartir Es muy sano, pero cuando no hay Se convierte en sagrado, ya sabes compadre La llama que arde, el corazón que late Mi pecho se parte, duro es saber Que nadie es amable, la vida es amarga Échale limón, sal y picante Desde Chiapas hasta Alicante Encajando los engranajes cuando la los gobiernos lo saben Disfruta la lucha de peca con azúcar Una fría ducha bajo un calor que anula Aún con una intensa lluvia en agua clara El agua también se vuelve turbia Cuida los pasos dados y por dar Se acerca un cambio para bien o para mal La lucha no ha hecho más que empezar Empezar el camino, la oportunidad de cambiar Es la oportunidad de cambiar conciencia.